hangi çapulculardansınızdı galiba ilk sorunuz. E, ben kendimi komünist olarak adlandırıyorum. Komünist bir çapulcuyum ben. E, neden burada olduğumu sordunuz. Taksim dayanışmasının tüm istekleri benim de isteklerimdir. Aynı zamanda hükümetin istifa etmesi ek olarak benim burada olma nedenlerimden biri aslında talebim de oydu. Yani hükümetin istifa etmesi ve geri adım atması aslında. Daha işte bu Taksim dayanışmasında AKM'nin yıkılmaması, kışlanın buraya yapılmaması, gözaltındakilerin direkt serbest bırakılması ve yaralıların açıklanması diye sıralanan talepler benim de taleplerimdir.